Yes, I hope you're having a good time right here on the East Circuit with me. Your girl is Nyaga and today's DJ goes by the name DJ Max. Niluambia si mgeni, ni mgeni kwa East Circuit but si mgeni kwa White 54, si ndio? And our next guest, si mgeni pia. I think if you are a huge fan of this show. Unajua tumetoka mbali na masela muziki. Back when we used to do real talk, when I used to do real talk, when we had, you know, real conversations right over there. And we are here now and he's back with more music, more good vibes and he'll be telling us about himself himself kwa wale amjui. So tuanze hapo. Ala, unataka tuendelee kusikia muziki? <laughs> Utaki tuongee na Masela? <laughs> Sa. All right, so Masela, please yes. kumbusha watu wewe ni nani wenye hawakujui. <laughs> Eh, kamera yako ndio ile pale. Uh, thank you so much for hosting me mm -hmm. live here on Y254. Mm -hmm. Naitwa Masela Mziki. Mm -hmm all over yani. Mm-hmm. Unajua wewe ndio umefanya uni introduce sana umesema wametoka ah. juu wewe tunaongea kila siku ah, na niti kwa cho. Mimi na mimi na assume. <laughs> Eh wewe una simu. Wewe una simu unaniona kila siku na ni wewe tunaongea kwa simu daily. <laughs> so asante sana kwa kuniost leo, nashukuru. Karibu sana. Uh, eh. yes, yeah, so umekuwa ukifanya nini? Eh, hey, muziki. Aha. Uh -huh. Muziki tu. Uh -huh. Eh, na vitu zingine. Aha. Uh -huh. mm. Vitu gani? vitu zingine za kawaida yenye nafanya tu survive eh, eh. <laughs> hustling zingine uh -huh banao mziki imekuwa priority mm-hmm, sana. Mm. Mm-hmm. Tunaona hii mwaka nimetoa toa sana. eh, eh, yeah, yeah. Hii mwaka at least umekuwa consistent. eh. Uliniambia yeah. kitu kwa ile interview last nikasema. Mimi hivyo tena. Eh, nikasema sitaki uh -huh. kukufail. So hii mwaka uh -huh. nimejaribu. <laughs> I think naambia pia nikiambia watu wakuwe consistent. It's also a message to myself. Yo, be consistent in whatever you're doing. Nipewe tuzo, nipewe zawadi. Eh, upe zawadi. Nipewe zawadi juu leo ni 24th. Untukanye. Sa, yani wewe ndio unatuambia unatuimbia Christmas. Nilidhani wewe ndio unafanya tofauti utuletee zawadi. Si ndio mimi nimetoa wimbo ni zawadi kwa kila mtu. Sasa mimi nipewe ile zawadi ya asante kwa kutoa hii wimbo. Unataka zawadi gani? Wewe oh, unataka kunipea gani? <laughs> Tutaongea after this. <laughs> anyway, speaking of music, uh, umetoa ngoma mpya na Damaris, eh, yeah, you know? Yeah. Christmas. Tell us a bit about that. Eh, sikukuu yes, okay. Uh, sikukuu ilikuwa ni song tuliko tusha tuli, tulikuwa tumeproduce before. Mm -hmm. So tuliko tunangoja time ya kuirelease ah. yani. So mm -hmm Uh, imetoka like three weeks ago mm -hmm. and uh, ni song moja amazing sana mm -hmm. nimeappreciate sana feedback ya wasi wana support muziki yangu mm -hmm. siwaiti mafans nawaita, nawaita familia yangu yani kwa sababu yeah. wamestick na mimi kwa hii jani kutoka siku ya kwanza mpaka leo mm -hmm. Aget. so um, sikukuu uh, ndio ngoma mpya imetoka kwa YouTube and tuna launch hapa hivi. Hapa hivi. Yeah. Yes, okay, imekuja very timely. So hiyo ilikuwa yani intentional ah, iandikwe ya sikukuu ya Christmas, yani siku ya Yesu kuzaliwa. Sisema ni intentional mm -hmm. cause unajua mimi na Damaris Kimani I think tumekuwa na tumekuwa na connection moja mm -hmm. Unajua sisi kama wasanii wa gospel kuna ka, ka spirit fulani mm -hmm. na mhm. tu connect. So sasa zile tunafanya ngoma mm -hmm. hata at, sisi hatuko tunajua ngoma tutarelease mm -hmm. time una get. mm -hmm. So when time really? tukua tuko tuko Yeah. Una get so ile time ilikuwa nafika November mm -hmm. ndo tukaanza kusema ah by the tunafaa tufanye video song fulani yeah. kwa sikukuu yeah. and uh, nashukuru Mungu uh -huh. imetoka uh -huh. inafanya vizuri mm -hmm. yeah. and bado na damari sasa ndo nilikuwa nakuuliza before tuanze interview, kwani mnapanga kufanya EP na hatujui <laughs> ama album na hatujui, you know people collaborate on albums and everything because tumesikia pia song nyingine mmefanya pamoja uh, Uh, kwetu nyumbani nilikuwa mm -hmm. song ya kwanza tulifanya mm -hmm. na Damaris Kimani mm -hmm. and unajua feedback ya ya wase wanatufuatilia mm -hmm. nimesema familia mm -hmm. so unapata wali request for another song cause the song I think iliwa iliwa speak ya mhm. sana mm -hmm. and unajua fans aki request ngoma mm -hmm lazima utaitabidi tu ufanye mm -hmm. kwa mhm. sababu naweza block hata hii ngoma nyingine isiende kwa sababu wewe yeah. una get mm -hmm. so uh, I think pia period tulikuwa tumefanya kwetu nyumbani tayari tulikuwa tumerekod ngoma mm -hmm. mm -hmm but now tulikuwa tunajifikiria tunaweza release time gani na get then tukasema cause, cause tuko kwa hiyo period sana hii ndio season ya sikukuu na everything tukasema tu release at this time mm -hmm. yeah, na, na appreciate sana Damaris Kimani mm -hmm. kwa kukubali nifanye nayo wimbo. Ni msanii mkubwa pia sana, yeah. <laughs> very, very talented as well. <laughs> Yeah, yeah, yeah. yeah. Asante. Okay, that's nice mm. as well. You know, tukiongea bado um, stories za ngoma and everything, you know, you have a nomination for one of the biggest, you know, gospel awards in Kenya, Fema yeah, Awards. Yeah. Tell yeah. us a bit about that. Wow, na na feel na feel so humble kwanza nikiongelea Fema and na feel so blessed sana. Uh -huh. Nimenominatiwa kategoria inaitwa Songwriter of the Year. Mm -hmm. And ni na feel na feel tu poa yani and wacha tu niongele direct thank you so much kwa waanzilishi wa Fema Awards cause kuna time tulikuwa tuko low sana tunafanya mziki but appreciation ilikuwa mm haiko na get mm -hmm. and now unajua God ame, ame open hizo doors mm at least tunaweza fanya song tunajua tuna appreciate wa in yeah, una get yeah. una feel motivated mm -hmm. sana so mm -hmm. thank you so much kwa organizers wa Fame Awards and uh, mi nimenominatiwa kwa ya songwriter of the year mm -hmm. to vote for me mm -hmm. una dial star 254 250 mm -hmm. star 22 hash mm -hmm. kodi yangu ni 20 mm -hmm. 15 13 yes yeah <laughs> watu wavote, watu wavote. Yani asante sana kuanzisha kuanzisha hiyo conversation. Uh -huh. Julikuwa nashindwa nitaongeaje na mafans wangu live. Waambie ndio hiyo. Eh, arudia tena wasikie actually. Eh, una dial star 250 star uh, 22 ash Uh-huh. then code yangu ni 20 15 13. Ah, ina cost only 10 bob. So unaweza vote as many mhm. times, as, possible. Mhm. Yeah. Yes and nini iko hapa iko karibu ku happen yeah, so it's Galawats, very very close. Gala, Galawats inafanyika KCC Uh -huh. Eh, watu wabai ticket wakuje. Kuna hapo yeah, kwa online ukiingia online u, u search uh -huh. Fame Award. Uh -huh. Una click unaingia kwa website utapata mali una buy ticket uh -huh. and kujeni to celebrate eh, eh, kusu gospel pamoja mm -hmm. everyone amealikwa mm -hmm. yeah. kila mtu yeah. kila mtu amealikwa pale tiketi yako mapema otherwise tu, tu, tu, out tuchill kwa red carpet watu wapige luku <laughs> watafute watafute masuti ndio yeah, yeah. anyway congratulations for that and mm. i really hope that you get the award ah, Thank yeah you so, much. so ukiwa umechaguliwa songwriter of the year have you written other songs for other artists ama ni zenye zako peke yake umeandika uh, ah, mi... ama uko na plans za kuandikia watu wengine songs? Okay, nimekuwa niki nimekuwa nikiandikia wasee wimbo mm -hmm. wasee toka kitambo sana, hata before nianze ku, kufanya kazi zangu kuna song niliandika ambazo zingine ni kubwa mm. Sipendagi kuziongelea sana mm -hmm. kwa sababu uh, in one way or the other mm -hmm. inasemekana uki, uki, uki, ukisaidia msema ukifanya kitu mm -hmm. sipoa kuisema mm. na get Mtenda but now eh, nenda zako mm. -hmm. so kuna song tu tuliandika kubwa mm -hmm. maybe ni mention mm -hmm. one artist maybe Janet Otieno mm -hmm. na mhm. wasee kadhaa ah, nice. so kuna song nimekuwa nikiandika andika za wasee different uh mhm. -huh. na na appreciate pia artist kwa kuni kuni kubelieve uh mhm. -huh. kubelieve that naweza weka effort yangu ama mm -hmm. ama creative yangu kwa career yao mm -hmm. yeah mm -hmm. that's nice that's nice ni poa by I think hakuna I feel like kuna kuanga na wasanii maybe wana assume that mimi ndio nafaa kuwa najiandikia ngoma. There is no shame in kwani. Ah, unajua unajua unajua unajua creative, uh -huh. mimi nasemanga kwa creativity. Hata mimi mtu anaweza niandikia wimbo uh -huh. cause una feel this song uh -huh. mse fulani akifanya na sound mm. poa Better. sana than mi kuifanya, una get? And naweza naweza jiandikia na hiyo song uh -huh nikose kuideliver venye mtu mwingine anaweza kuideliver, una get? Uh-huh. Wasanii wengi wanaandikiwa wimbo hizo nchi za nje but now mm-hmm. Kenya mm -hmm I uh, don't think tumefikia hiyo level. Alafu pia ma songwriters mm. Kenya bado hajakuwa wana appreciate wa sana. Mm. Una understand? Mm -hmm. Let's say for the like of Mr. V Pitson na get out -hmm. hao ndio wase wamekuwa the biggest yeah, songwriters but unapata hawajakuwa recognized mm -hmm. kwa hiyo hiyo hiyo skill yao hiyo yani. skill yao mm -hmm. so mm-hmm. unapata mm hata wale masongwriter wanatokea mm -hmm. wana feel what if nikiandikia msanii ngoma mm -hmm. yeye ngoma yake itaenda then what about Mimi. me na get yeah most of us hata unapata ni credit too Eh. Na mimi naweza kuambia song kubwa sana nime hata nimeandika. Uh -huh. Msanii hata haizi ku credit, msanii hajakupay. Unajua. But now, but now uh -huh. mimi na feel poa sana. Uh -huh. Nilichangia kitu kwa maisha ya mtu. Okay. Understand? Mm. -hmm. Yeah. Mhm. Mm -hmm. Alright. Okay. So um speaking of Christmas, tunauliza mm. audience wetu back at home, memory gani ya Christmas huwezi sahau? Kuna memory ya Christmas yenye huwezi sahau, good or bad? Eh, mimi ni mingi kuna za kitoto na kuna za nikiwa mkubwa. Niseme okay. gani? Tumezoea za tunataka hiyo ukiwa mkubwa. Ukiwa mkubwa. Mm, acha nichague before tu useme. Ah, uh, mimi Christmas uchague. Mm, ndio hiyo eh, ukiwa mkubwa. Sasa mimi sasa ile Christmas kuna Christmas ilikuwa wasi kwangu. Acha mm -hmm. niongelee hiyo. Uh -huh. Ya 2015. Uh -huh. umeanza kucheka. <laughs> Niko curious sikia. <laughs> So 2016 uh, 2015 uh, life ilikuwa hard mm -hmm. na sasa tulikuwa 24th mm -hmm. tunaona watu wanajipanga nini mm -hmm. but now for us ilikuwa nilikuwa naishi na marafiki zangu MC Show mm -hmm. na DJ Fancy mm -hmm. so life ilikuwa tough manze tunashindwa kulipa rent na mm-hmm. everything mm -hmm. then venye 25th ilifika hatukuwa na hatukuwa na food tulikuwa na unga kidogo ya ugali mm -hmm. na salad mm -hmm. so DJ Fancy alikamna idea akasema tutengeneze mandazi ya unga ugali So tukaanza akaanza ku, ku, ku, ku roll roll zile maunga nini, tukiweka kwa mafuta hivi na backfire inaachana hivi na back, eh zinaachana achana hivi So hmm. niliambia God hiyo day, niliambia God hmm. kubali nipitie same situation tena mm -hmm. yeah and mm -hmm. from there mm -hmm. naweza sema eh, at least go different kiasi mm -hmm. yeah. All right and Things are getting Kwani imefanyika kwa emotional tena? Sasa <laughs> kwa emotional, najua naweza kwa emotional. <laughs> leo hatutaki kwa emotional. Leo we are celebrating. So, yeah, yeah, yeah. So watu wanaweza so, kutapi... On that point, mm -hmm. nilikuwa nasema hivi, mm nakuanga na nakuaga na um, mm -hmm. initiative, initiative yangu mimi nafanyanga inaitwa Agape Love Initiative. Actually ni ya kuenda kwa streets uh -huh. na children's home mm -hmm. so because of experience nimepitia yeah, yeah, yeah. mi na, na, na, na, nafanyanga hivyo, hata kesho tutakuwa kwa street hapa mm -hmm. hivi tao mhm. tukipeana maziwa na mkate nice. at least mtu mwingine asikose asifil venye nilifil yeah. acelebrate na watu pamoja mm -hmm. yeah. right. And, we commend you for that. You know, Thank we, you so much. As much as tunasema it's family, kuna watu wenye hawana family huko nje, yeah, kuna mtu anatamani yeah, yeah I wish ningekuwa na mtu mwenye ananifikiria pia mimi. Yeah, yeah. Yeah. Watu wanaweza kupata ngoma zako? Najua ah, yetu imeisha. Masela uh, naitwa Masela Mziki everywhere uh -huh. kwa uh-huh. Instagram, Facebook and YouTube. Uh mm-hmm. -huh. So Masela Mziki, YouTube ni Masela Mziki official. Uh mm-hmm. -huh. Watu waingie, wa watch mziki, wa subscribe. Uh mm-hmm. -huh. Asante sana. Uh -huh. Na wanaweza kujoin pia kesho. Yeah, yeah, watu wanaweza ni join. Ni, eh, unaweza ni DM hapo Instagram Masela Mziki, uh -huh. Facebook Masela Mziki then uh -huh. tupangane. Uh -huh. Yeah. Yes and good job for that and we appreciate you for that Thank and you so may much. you receive more and more you so much na watu wengine okay so we have a few comments we want to sample before Marcella gets to perform